नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष चौधरी आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी पोस्ट में कोई फोटोज़ वगैरह लगाना है तो वो चीज़ कैसे लगानी है ठीक है फीचर्ड पोस्ट फोटोज़ भी उसको बोल सकते हैं आप तो वो चीज़ कैसे लगाना है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर वो दिखाई पड़े तो ये मैं अपने डैशबोर्ड पे हूँ वर्ड के ठीक है उसके लिए हमें किसी भी पोस्ट पे जिसमें लगाना है उस पर हम जाते हैं और उसको एडिट करेंगे अगर आप चाहेंगे तो उसको पोस्ट करते टाइम भी कर सकते हैं डायरेक्टली ठीक है तो ये मेरा पोस्ट है इसको मैंने एडिट किया और राइट साइड में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये देखिए ठीक है फीचर इमेज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ठीक है इसको मैंने रिमूव कर दिया मुझे इसको अगेन लगाना है तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने जो भी लाइब्रेरी यानी कि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे रखा है उसमें से मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको इन कर सकता हूँ लेकिन अगर आप चाहेंगे अपलोड करना बाहर से आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आप जिसको चाहेंगे उसको अपलोड करके लगा सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं अपने मीडिया लाइब्रेरी से लगा के दिखा देता हूँ आपको ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है जस्ट आप इसको क्लिक कर दीजिए ठीक है और ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है ठीक है फीचर्ड इमेज में आ गया इसको जस्ट आप सेव कर दीजिए अभी अगर आप फीचर्ड इमेज देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हम विजिट करते हैं साइट पे और यहाँ पे मैंने जितने भी पोस्ट है सब में एक एक फीचर्ड इमेज लगा रखे हैं ये देखिए यहाँ पे best domain sellers in India करके दिखा रहा है ठीक है ये फीचर्ड इमेज है जो आपके पोस्ट में दिखाई पड़ेगा ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें thank you thanks for watching